sector que a maior parte da xente que se incorpora cando, cando aparece a Fundación 061 e cando empeza o Sergas a poñer ambulancias de hospital e de traslado de, de diálisis, estamos falando de aí 15 anos ou un pouco máis, xente que estaba 24 horas co teléfono pendiente da ambulancia, que levaba a ambulancia para a súa casa, que salía sábados, domingos, toda a semana, non? Posteriormente é certo que o sector fuise profesionalizando moito máis, e a xente se foi sindicalizando, cando, cando ocurro dos contratos, que o 061 primeiro, o Sergas despois non urxente, o fan contratos por debaixo de custo, a xente aí xa non traga. Saben que eh, eses contratos por debaixo do de custo, a, as empresas van intentar rentabilizarlas co seu lombo, e van a sacar eles do seu peto. Non? O noso sector tiña un convenio colectivo conselado de máis de 4 anos, porque, entre outras cousas, as empresas non teñan nin a máis mínimo interese ningún tipo de presión por parte da propia administración para que isto se movese. As centrais sindicales, sobre todo Comisión UGT, non se mobilizaban. Entonces, os traballadores nos víamos un pouco que estábamos eh, un pouco as mans de, de calquera, non? Que, que o único que loitaba por nós era a ciga. E... Despois desto que, digamos, detona eh, estas reivindicacións que dan como froito este cuarto convenio colectivo de transporte sanitario en Galiza, pois eh, este cambio necesario no, na contratación da administración por parte das empresas e que a nova lei administrativa obriga a ter referencia, como referencia o coste real do servicio. Entón, neste contexto é onde volve outra vez a poñerse sobre a mesa a necesidade de saber un convenio, de ter un convenio colectivo negociado e é cando a CIGA inicialmente como sindicato maioritario no noso sector empeza esas movilizacións e que logo outras centrais sindicais se ven se ven pues, na, na, na, obriga, por decirlo así, de apoyar este, este movimento e de que entre todos, afortunadamente, consigamos un convenio colectivo que, mm, que, que creo que tenga aceptación de, de a inmensa maioría dos traballadores e traballadores como algo moi positivo. ¿no? Sí, a administración é absolutamente pirata. A, a política e ideoloxía de, de quen goberna neste momento a xunta creo que é meridianamente clara. Aquí o que pretenden é eh, aforrar diñeiro, continuar cos recortes, dalles igual a calidade sentencial, dalles igual a calidade laboral, e os que queren aforrar diñeiro. Dentro de todas estas movilizacións, sempre tiñemos dous frentes abertos, que era o frente contra os empresarios, co objetivo de firmar o convenio, pero tamén un frente contra a xunta, como primeiro responsable de chegar a esta situación. Houve moitísimas xornadas de loita, houve moitísimas denuncias, demandas no xulgado, houve varias convocatorias de folga, no ano 17 fixemos un día, que era un día simbólico, pero que queríamos magnificar é que a xente tiña capacidade de, de facer folga e que estaba disposta a facela. Incrementamos a presión no ano 18 con seis días, eh, alternos en tres meses diferentes, en solitario sempre e sempre co traballo en contra de outros sindicatos. E logo finalmente xa no ano 19 si, si se fixe unha folga que non chegou a ser indefinida, pero bueno, estamos dos meses en días alternos, donde xa si se sumaron eh, comisións UGT porque non lle quedou ningún outro remedio que sumarse, evidentemente. Mm, realmente nesta parte do, da, da folga se demostrou o que viña dicindo a CIGA desde 2016, que ou nos mobilizábamos, ou salíamos á calle, ou non existían fórmulas máxicas de, de que a patronal mirara por nós, a xunta mirara por nós, non. Decidiron ir pa diante, porque levábamos moitos anos parados co convenio. Prácticamente conseguimos casi todo. Eh, temos unhas subidas salariales brutales, estamos falando dun 22% a partir do mes de novembro. E en tres anos é un 22% de subida salarial, incluindo a subida coa terceira paga extra, que era unha reivindicación histórica do sector. Para todos os tipos de contratos, non só en prácticas. Pero, ademais de todo eso, o contrato en prácticas pasa a cobrar sempre, desde o primeiro día, un 85% do salario. Unha das cousas máis importantes de da que estamos orgullosos neste orgullosas non? neste deste convenio colectivo fora do que é o ámbito económico, que é moi importante porque levamos moito tempo co salario non? conselado e esa paga extra que non estaba consolidada e que se perdera, pois é aspectos como de que son pioneiros no noso sector e, e, e tamén por extensión no sector sanitario, como é a protección na muller embarazada eh, no noso ámbito que ten no, en cuestións de prevención de riscos laborais tan altamente perigoso, pois que dende o, o o primeiro día de, de, de pôr en coñecemento esa situación no? de, de gravidez, pois pues que esa, esa persoa ten un nivel de protección total e absoluto. Hubo unha adhesión extraordinaria da xente a, a esta folga, e todo o mundo se deu cuenta que a cigarra que lideraba, a verdade que a folga funcionou moi ben, e a xente estaba determinada a continuar, e, e, esa, e esa determinación que apercibiron na Xunta e que apercibiron os empresarios, creo que nos deu triunfo, non? Pois iso foi ao final o que fixo que a Xunta tuvera que doblar e que a partir de aí doblaran tamén os empresarios, evidentemente. Eu creo, coido que eu me quedaría con eso, non? Que, que o feito de contar con unha grandísima movilización e o esforzo de, de xente que antes pois, quizáis non tiña posibilidade de, de ter un contacto con demais e, polo tanto, non se movilizaba ou tiña medo incluso, pois este é o serme que, que, que, que conseguiu non? que acadáramos este, este convenio colectivo. Non? A movilización é o que, o que nos axuda a conseguir, eu creo que un dos mellores convenios que asinou sector en, na súa historia.